Сегодня мы решили провести эксперимент. Приготовить пиццу 10 видов сыра и сравнить ее с традиционной пиццей 4 сыра. Для тонкого теста нам понадобится мука 2-3 стакана, теплая вода 200 мл, яйцо, разрыхлитель 1 чайная ложка, соль, сахар по 1 чайной ложке и 4 чайных ложки растительного масла. Будем использовать следующие сыры. Традиционно для пиццы 4 сыра используют сыр моцарелла, маздам, пармезан, горгонзола. Для нашего эксперимента мы добавили сыры бри, швейцарский, гауда, голландский, пельвидер, российский. рассеянную муку добавляем разрыхлитель и перемешиваем. Вымешиваем тесто. выкладываем сыр слоями. Какое будем есть сначала? Где 4 сыра или где 10? Где 4? Давай, будем пробовать. Держи. А там есть плесень? Нет. Дуй. Тесто тоненькое, да? Угу. Вкусно? Угу. М -м -м. Вкусное получилось, да? Угу. Почему они мокрые? Тут от масла, что жарили. Убирай салфеткой. Примасовые? М-м-м. Но ну, это какой вес? Где четыре сыра, которые у тебя? Вкусно. Никита, где есть тебя? Никита. Обалдеть. Обалденная пицца. Это попробуем. Тебе 10 пирог. Маш, сейчас даем. ты потом докушаешь, положи ее сюда. Да? Прожевывай. Ну, пробуем. Не плесени. Ну, это... А в какой была плесени? Не было. вкусно? Какая вкуснее? Оба. Обе вкусные? Да, не говори, обе вкусные. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Ставьте лайки. Ставьте лайки и улыбайтесь. Мне, пожалуйста, что-то Но это по насыщению вкуса, потому что сырок побольше. Я вам плесень.